pasal-pasal ceramah. Nah, di sini ada ceramah daripada Ustadz Wadi Anwar. Cara ini mampu rawat banyak penyakit. Nah, apakah cara ini? Jadi kebanyakan orang biasanya itu ketika mempunyai suatu penyakit kan ke dokter kan sebagai apa namanya usaha kita dan juga istilahnya sebagai ikhtiar kita untuk mencari kesembuhan seperti itu. Tetapi di sini Ustadz Wadi Anwar memberi satu cara yang mampu rawat banyak penyakit, banyak penyakit. Oke, langsung saja guys, saya sudah pada penasaran kita play videonya Let's go Ya ini fadilah sedekah Tuan-tuan tengok tuan-tuan dengar tujuh Kesemua okay, Ada tujuh guys Fadilah daripada Semuanya adalah hadis Satu Setiap sin yang disedekah Dibayar oleh Allah Dunia sebelum akhirat dengan gandaan Allah Syarat sedekah itu kerana Allah Satu Dua Inna sadaqata sir sesungguhnya sedekah yang dirahsiakan tutfi'u ghadabar rabb akan memadamkan kemurkaan Allah. Allah. Siapa tak ada dosa dalam dunia ni? Semua kita buat dosa. Saya yang bercakap pun ada dosa. Tuan-tuan, semua kita ada dosa. Betul, betul. Kita tak tahu dosa mana yang akan membuatkan Allah murka dengan kita. kita Allah. Tak tahu. Malam ni, tuan-tuan, kita semua tahu rahsia ni dibongkarkan oleh Nabi iaitulah sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Allah cukup suka orang bersedekah. Allah. Sebab tu Allah pilih untuk tulis pintu syurga yang lapan itu salah satunya babus sadaqah. Pintu sedekah. Siapa-siapa yang telah pun merasakan kemanisan dan rahsia sedekah, ni saya umum tuan-tuan. Siapa-siapa sahaja di kalangan umat Rasulullah Yang ini saya jumpa ramai dah Yang telah pun melihat keajaiban sedekah Telah pun merasakan kemanisan sedekah Mereka tak pernah tinggal sedekah Walau sehari Allah Pasti. Betul Ini yang saya lihat Yang saya perhatikan dalam kehidupan saya Di keliling saya Dia takkan berhenti Ustaz tengok orang kaya kot Bukan orang kaya Orang biasa sekolah saya di Kedah di atas tanah lebih kurang 4 ekar hampir selesai sudah 80% hampir selesai bila kami semak akaun cek setiap hari tengok tuan-tuan cek lah nu nak bayar kontraktor sebagainya kan 95% daripada pembangunan sekolah kami sejak daripada bata pertama datangnya daripada orang-orang biasa dan susah Allah kami tak pernah terima sejuta Kami tak pernah terima ratus-ratus ribu Ada sekali kami terima Sebab kami cek akaun tengok orang bagi kan RM170, RM35, RM18, RM13 Yang paling sikit adalah RM1 Allah Saya perhati yang RM1 tu Setiap hari dia bagi Masuk akaun Setiap hari dia bagi Saya perhati dan ada di kalangan mereka setiap hari beratus-ratus setiap hari dia orang yang sama beratus-ratus masya-Allah kan 95% ataupun 90% adalah daripada orang biasa yang membangunkan dua sedekah memadamkan kemurkaan Allah Allah jadi tak tak jadi untuk murka dengan seseorang yang bersedekah betul Betul betul. Kita banyak dosa. Kita pastikan mula pada malam ni sampai hari kematian kita kita bersedekah setiap hari. Cari keluarga susah. Cari keluarga yang paling susah. Tiap-tiap bulan ke tiap-tiap minggu hantar sesuatu. Minggu ni gula sekilo Minggu depan telur sepuluh biji Minggu satu lagi beras lima kilo Minggu satu lagi bagi Berterusan Kena kreatif ada rumah anak yatim, ada mak tahfiz, pergi bagi. Tiap-tiap bulan beras 10 kilo ataupun setiap bulan bagi minyak ataupun tiap-tiap bulan telur 30 biji, setiap bulan gula 5 kilo setiap bulan. Bagi. Kerana ia memadamkan kemurkaan Allah. Allah. Untuk berkata tak ada dosa dan takkan buat dosa sampai mati, itu perkara yang agak jauh. Betul. Sebab setiap anak Adam melakukan kesalahan di Betul. antara sikit dan banyak. Di antara kerap dan jarang. Kadang-kadang kita buat kesalahan kecil tetapi membuatkan Allah murka. Satu kataan je tuan-tuan, satu kataan je. Nabi kata hati-hati di akhir zaman ada orang kadang kala satu perkataan menurunkan murka Allah. Allahu akbar. Satu perkataan guys. Dia kata zakat zakat apa ah? Ha? Orang habis duit orang. Satu ayat ya. Dia perli aurat tutup aurat, dia perli dia perli zakat, dia perli hukum Allah, hukum Islam dia. Satu ayat dia keluar. Jadi satu dua dua tiga ni ni semua berkaitan dengan sedekah no? rupanya sedekah ni dia satu ibadat yang sehingga kata Sayyidina Umar bukan hadis Nabi sehingga kata Sayyidina Umar ketika para ibadat berada dengan ibadat-ibadat lain ketika sedekah berada dengan ibadat-ibadat lain kata sedekah kepada ibadat lain ana afdalukum aku yang paling utama di kalangan kalian Allah Tentang tak tengok ni kelebihan nak Nabi sebut ni Satu Allah jamin dunia sebelum akhirat Dua Allah gandakan sampai 700 kali ganda Tidak berhenti dekat 700 Kalau orang itu lebih ikhlas Dia boleh pergi sampai 1000 Ya betul Bukan berhenti di 700 tuan-tuan Dua Yang ketiga dia memadamkan kemurkaan Allah Yang keempat Nabi sebut Dawu mardakum bisadaqah rawat pesakit-pesakit kalian dengan sedekah. Sebab tu kalau orang tanya saya, masalah macam ni, macam ni, ubat banyak. Sangat banyak ubat. Antaranya betul, betul. istighfar. Ubat yang power lah. Ustaz, saya istighfar banyak apa semua, 40 hari dah saya buat apa semua, ni, tak selesai. Saya kata, berbakti dengan mak, perbaiki hubungan dengan mak ayah. Lepas 40 hari dia main ustaz, alhamdulillah selesai. Okey, ada orang lain eh, ada orang lain pula datang, ustaz, masalah saya sekian sekian sekian. 13 tahun dah ustaz. Masalah saya sekian sekian sekian. Bagi ubat pertama, bagi ubat kedua, bagi ubat ketiga. Dia, kita tak tahu tuan-tuan yang mana satu. Betul, betul. Ada orang sedekah, ubat dia sedekah. Sebab dia sangat kedekut termasuk dengan ahli keluarga dia. Allah. Orang luar jangan kata kalau makan tak tak pernah buat kelak dia, dia dia buat bodoh buat muka tak berdosa tak bersalah tu ya macam tu orang tahu dah dia ni kalau duduk hang tu tunggu dia bayang memang tak bayang kalau empat orang di situ dia ni jangan tunggu hak lain boleh gagah buat kelak duit yang ni tak payah memang kedekut oi ada ni pasal <laughs> dia ada wakil setiap federal mesti ada wakil punya berubah tuan-tuan jangan Allah cukup marah dengan orang yang kedekut ni juga. Nabi sebut ia merawat penyakit. Ada satu orang pergi berjumpa dengan dengan Abdullah ibn Mubarak. Dia ada kudis dan nanah yang keluar selama tujuh tahun daripada lutut dia. Allah. Tujuh tahun. Tuan-tuan, ah. Kalau siapa yang ada penyakit-penyakit penyakit-penyakit ekstrem ni cuba ubat-ubat ni tengok kan selain daripada rawatan kita ambil daripada hospital rawatan tradisional kan ni ha, ha, ha, ha, secara secara sunnah ni pun cuba hmm betul betul Tibun satu nabawi. orang ni nanah dia selama Tibun 7 nabawi. tahun daripada lutut dia banyak doktor yang dia telah jumpa banyak jenis ilaj eh, rawatan yang dia buat hmm tak lega tentang tengok eh. Maka Abdullah ibn Mubarak ni ulama ni mustahid ni, ulama tinggi. Okay. Mustahid ni orang soleh dia ni, ahli ibadat. Dia juga pejuang, dia juga jutawan. Ini Abdullah ibn Mubarak dia kata, "Izhab fahfir bi'ran." Kamu pergi ke kampung sekian-sekian, kamu gali telaga di kampung itu untuk diminum dan dipakai oleh orang kampung tu. sesungguhnya penduduk kampung tu memerlukan air di situ. Pi sedekah buat cara tu. Laki ni pun pergi tuan-tuan, dia keluarkan duit dia sebahagian untuk buat proses gali apa semua, air bersih disedut daripada bawah, orang kampung pun guna, sabari ar-rajul maka sembuh penyakit laki tadi. Allah. Nabi sebut apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Kalau ada sakit-sakit yang kronik dan sebagainya ni, kan kita keluar sebahagian duit kita bersedekah niat ya Allah kerana-Mu ya Allah dan ya Allah ku niatkan untuk sembuh penyakit fulan bin fulan. Insya-Allah kalau sedekah tu Allah terima, Allah juga akan merawat penyakit penyakit itu. Okay guys, itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar bahwasannya untuk cara yang mampu untuk rawat daripada pesakit ataupun banyak-banyak penyakit adalah sedekah. Allahu Akbar. Ada salah satu cerita di mana waktu saya umrah, waktu saya membawa jemaah umrah daripada Indonesia, ini salah seorang profesor yang ada di Solo dan beliau ini senantiasa bercerita kepada saya di masa-masa ketika di Mekah bahwasannya beliau ini tidak pernah ke rumah sakit. Allahu Akbar. Jadi saya kaget, bener Pak nggak pernah ke rumah sakit? Iya bener. Kenapa Pak kok nggak pernah ke rumah sakit? Gelak ketika Bapak sakit dan lain sebagainya. Jadi beliau menjawab, ketika saya sakit saya pergi ke yayasan anak yatim ataupun duafa lalu saya bagi uang 100.000 10.000 kan lepas tu minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan alhasil ketika saya itu katanya melihat dan memegang kepala anak yatim lalu saya memberikan uang untuk sedekah kepada mereka dan serta merta ketika saya pulang ke rumah sakitnya hilang ini keutamaan daripada sedekah dan ketika sedekah itu kita yakin kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala kita ikhlas mengeluarkannya maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membalas akan langsung membalas daripada sedekah itu apa yang kita nak kita sedekahkan dulu konsep daripada banyak dakwah yang ada di Indonesia salah satunya adalah Ustadz Yusuf Mansur yang sudah kita kenal bahwasanya beliau ini mempraktikkan ilmu sedekah yang mana beliau ajarkan kepada kita-kita semua kepada anak-anak muda kepada orang-orang yang dekat dengan beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa mendengarkan ceramah-ceramah beliau bahwasannya lo kita meminta sesuatu maka kita sedekah dulu lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu akan segera Allah kabulkan kepada kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini guys. Jangan lupa untuk senantiasa bersedekah, jangan lupa untuk senantiasa membahagiakan orang-orang terdekat kita, terutama keluarga kita, ibu bapak kita dan saudara-saudara kita. Apabila ada mereka yang membutuhkan, memerlukan, maka segeralah bantu dengan apa yang kita punya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pindah diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.